अपनी मन मर्जी चलाए ना सुने ये नास पीटा ना मरहम दे ना रहम दे या तो फीका या है तीखा कोई तो बताए संग रहने का सलीका गुदगुदाए फिर रुलाए जिद्दी साला दिल कहीं का मजबूरियां थी ये पगला न जाने मुझसे खफा है खाम खा जख्मों को भरने में वक्त लगे है इतना न समझे ये मुआ तकदीर में था लिखा बरगलाए दिल मिलाए है इरादा खुद खुशी का मन मर्जी चलाए ना सुने ये ना से पीटा ना मरहम दे ना रहम दे या तो फीका या है तीखा वो किससे भर के लिफाफे भेजे पते पे क्यों पता नहीं लापता बेचैनियों के ओड़े लिहाफे दम घुट रहा है और मैं दम हूँ खोजता नया क्या मैं बताऊँ तू तो जाने सारा किस्सा या सलाह दे या सजा दे या तो झूठा दे दिलासा मन मर्जी चलाए ना सुने ये ना पीटा ना मरहम दे ना रहम दे या तो फीका या है तीखा कोई तो बताए संग रहने का सलीका गुदगुदाए फिर रुलाए जिद्दी साला दिल कहीं का जिद्दी साला दिल कहीं का